fler och fler som blir intresserade av mårdjurloparna och här ska jag ge ett tips som kan göra riktigt stor skillnad i din träning. Jag ska bjuda på ett looppass och det blir ju med Martin såklart. Martin känner ni igen från Instagram-inläggen där jag ofta lägger ut övningar tillsammans med honom. Och looppass handlar om ett antal övningar. Det brukar vara mellan 3 till 5 övningar. Och sen kör man dem i ett varv. Det kallar jag en loop. Så du har, du har tre övningar så kör de tre varv och den första av de tre kör en fjärde gång. Så det blir tio gånger totalt. Sen byter du så tar du tre nya övningar, kör de tre varv och sen den första av dem en gång till. Tillsammans har du 30 övningar som du avverkar på 28,5 minut eftersom du kör 40 sekunder varje övning. Du vilar bara 18 sekunder. Det blir intensivt som tusan. Så när du ska prova den här kan det vara lite smart och prova lite långsammare i början varje övning så att du orkar 40 sekunder. Ha det i bakhuvudet att du ska göra den tre gånger, den första fyra gånger. Sen har du två loopar kvar. Men sen har du kommit in i det här så är det ett väldigt effektivt sätt att jobba igång hjärta, hela systemet som triggar igång hormonerna. Så du kommer att känna dig jäkligt stark efter bara en 4-5 pass vågar jag lova. Lite beroende på vilket utgångsläge du har. Dessutom så all forskning som har med stress, ångest att göra visar så tydligt att det här hjälper. Avstressa kroppen med högintensivt pass, det hjälper. Om du bara gör det med ett förhållningssätt som är sunt, så hetsa inte kring det utan ta det steg för steg. Börja snällt, öka när du känner att kroppen vill öka. Så kommer du se att det blir både effektivt visuellt men framförallt inifrån. Du känner dig starkare både i knopp och kropp. Kolla klippet, kolla övningarna, kommentera dem gärna. Dela dem till de som behöver det. Görs! känns det Martin? Det känns... Ja, det är en känsla kvar.